Şimdi bir dur ya bir dur bir dur bir dur ve oldu. Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mansur. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Kamera ve mikrofon erişimi her zaman işte yönete basmam gerekiyor. Yönet. Bunlara bakmamız gerekiyor şey. Hmm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu her gün canlı yayın yapıyoruz. Ee, evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bundan sonra her gün e, her gün video çekeceğiz. E, arkadaşlar bundan sonra lütfen her gün video atacağım. Lütfen ama lütfen her gün desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar e, her gün desteklerinizi bekliyoruz. Ve her gün sizi seviyoruz. Ve arkadaşlar canlı yayında istediğiniz ya da bildiğiniz ya da bir şey istediğiniz şey varsa lütfen söyleyin lütfen. Çünkü ben zorlanırken sizin ne yaptığınızı bile bilmiyorum yani. Ee, izliyorum, bakıyorum. Lütfen destek olun yani. O kadar güç, o kadar çaba, o kadar şeyden sonra yani bir kişi nasıl da bana destek olmayabilir? Arkadaşlar her gün her gün abone olun. Abone olun lütfen. Abonesiz ben video yayını yapamıyorum. Abone abone abone yapıp desteklerinizi istiyoruz. Arkadaşlar her gün her gün lütfen desteklerinizi bitirmeyin. And